哎，兄弟。哎，兄弟。嘿嘿嘿。啊！加油哦，你们拉上不？怎么？ Huwag na, huwag na, huwag na, galit na.

好，三 G。 Ahay. Oo. Uh-uh. Ah. No. <laughs> Huwag mo kayong sa bahay. buhangin. Wala? Lala, ito na break! Pakuha ng tubig. Nasa tumbler. Gusto ko na idarap. Inubo niya yung buhangin. Di! Pagyot! Balawa mo yung anong ibibigay. Balawa mo yung May ibat ba yung ibibigay?

Kamay niya, kamay na. Ano yun? Ano sa dagat? Sa dagat Pang ano ata, pang mumog no ano, ni Sanji. 来拉风卡，来拉风卡。直接哎哦。不用 kung sa ba tanggalin. Wala sa isip ko din. Nag-enjoy ka? Okay Go, go, go. Basta na, Ben. Ano na yung magagamit? Magagamit ba yan? Eh, kami naman nagitigam gamit ni Ginny. Oh. Galing yung ano, eh. Yung tapo. Dali, sinilas na. Ang magpicture. Eto. Dali oh. na. Hindi naman ako mag-swimming.